Раздел 1. Упражнение 19. Послушай и повтори. Э. I. Kit. Kite. Fin. Fine. bite, sit, sight. O, o, hop, hope, mop, mope, rob, robe, cod, code.